Ех, жити би ми у майбутньому, де машини літають, роботи живуть разом з людьми. І все, що захочеш, можна отримати в один клік. Ти що, вчорашній? Майбутнє вже давно настало. Встановлюй на смартфон новий зручний додаток Смарт Світ та вирішуй всі свої проблеми за лічені хвилини. Тут зібраний каталог всіх компаній та бізнесів у твоєму районі. Ти завжди будеш в курсі всіх акцій та розпродажів, що проходять поруч. Зможеш замовляти їжу з доставкою, а на дошці оголошень можна навіть знайти собі нову роботу. Супер! Але давай краще замовимо піцу. Смарт світ мобільний додаток майбутнього, завдяки якому всі проблеми вирішуються в один клік. Скачуй зараз, ти економ свій час та гроші.